cansando No quiero llorar más, yo te estoy hablando Pero no respondes, sigo caminando Queriendo volar más, aquí estoy ahogando Todas estas penas que me rompen Sigo en mi cama buscando un porqué Todo se rompe Todo se rompe Sigo aguantando palabras aunque me cortes Aunque no importe sigo encontrando motivos que me rompen ya no quiere prender Voy a perder, porfa no me apagues Sigo en mi cama buscando un porqué Sigo en mi cama otra vez